大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百三十七讲，神要对你说什么？明知故犯。 我儿，你要做智慧人，好叫我的心欢喜，使我可以回答那讥诮我的人。通达人见或常躲于蒙人，前往受害。谁为僧人作保，就拿谁的衣服；谁为外女作保，谁就。 承担。那一般的人，我们都拥有神的形象和样式所造，所以当然我们也就是有理性的人，所以我们会读书，我们做事，我们会讲道理，那各方面都显得出我们人跟其他的动物是与众不同的。 因为我们特殊有神的形象和样式，我们也有神赐给我们的这个理性来分析事物，所以我们可以说，一般的人呢，对于一般的事情，其实都知道什么是对错，我们也懂得用我们的良心来做人做事，但是呢，你就会发觉到了。 其实有很多的一般的事物呢，一般的对错也没有什么大不了深奥的道理，要需要我们是用大脑好好的去想分析。有好多的事情呢，其实我们一点我们一听，我们都知道是对错的。比如我们说是诈骗别人是对错，我们当然知道是不对啦。那我们去动手伤害别人，对不对？ 是不对啦，那我们知道呢啊，一般什么是道德性的东西，也知道不该做，所以这些是平时我们都知道对错该不该做的事情。但是呢，也就很奇怪啊，人就是很奇怪，我们都懂得什么是对错好坏，但是我们常常呢，你会发觉到呢，哎，就是有人就是在当中明知故犯。 那我们甚至有些时候说啊，明知山有虎，偏上虎山行。严重的话，我们还会骂人家你自己是自寻死路。 <laughs> 那就说什么呢？那都是说到我们人自己明知故犯。那今天呢，我们呢的这个经文呢，其实就是要讲到我。们。 作为一个基督徒，我们在这个经文里面就讲你要做智慧的人，然后呢，十二节说不要做愚蒙人啊。所以那要做智慧的人呢，那的意思就是要讲什么？那就是不要做愚蒙人。那怎么是会做愚蒙人呢？那你作为基督徒，你不是说信耶华敬畏耶华就是智慧的开端呢？啊，其实那个问题就在于说。 我们原本 <laughs> 就是有这个机会，我们原本就是有这样的一个本能，我们也有靠着上帝恩典能够做智慧的人。问题是说，很多时候我们基督徒，我们是听圣经，我们也会讲圣经，那甚至呢，我们会分享，然后我们还会教导圣经。那问题就在于，我们不能活出圣经。 那也就是说，我们是明知我们知，因为我们听、我们讲、我们分享，所以我是知的。但是为什么故犯呢？但是因为我们活不出圣经来，所以真正圣经里面所说的，你要做智慧的人，你要做通达的人，怎么样看得出呢？那就是你见货常躲，你见货常躲，也就是说。 你知道什么是对错，什么是好坏，什么是危险，你就要什么，你要去避开它，你要闪开它。但是相反过来呢，那些就是知道知道知道，但是没有避开，还仍然一头栽下去的，那就是愚蒙人。所以十二节说愚蒙呢，就是前往受害。那你真是。 常说的就是明知故犯，自寻死路，愚蒙人前往受害啊？怎么样去看得到你是一个愚蒙人呢？你怎么样说得出你是一个贱货啊？不去藏躲的呢？那十三节呢，就给我们做了一些的例子。他在这里说：“谁为圣人作保？” 就拿谁的衣服啊？谁为外女作保，谁就承担。那这个什么意思呢？那就是你为着生人、为着外女来去做保，然后你就要负起那个责任。那为什么你需要去为他们作保呢？生人是谁？生人基本上可以说就是你不认识的人哦，是叫做陌生的人。 你陌生的人，你都不知道他的底细，你都不知道他的情况，然后你也不知道他的缘由，那然后要你为他做保，你就跑去跟他做保，所以你根本是对他不认识、不知道、不了解、没有他的啊呃呃呃信息的情况之下，你去为他做保，那你就要为其。 他来做责任，那就是你自己是蛮危险的哦。所以按道理来说，没有人应该是为着这些你不认识的陌生人来去做保。但是你就是愚某人，你就是一头栽下去。第二呢，是为外女，那谁是外女呢？外女有父之父啊，在。 呃，你的婚姻生活之外还有另外一个女人，诶，你怎么会跟这个女人有所的联系呢？诶，她就是你的外女，那你跟她怎么有联系啊？你怎么样是会为她来去做保呢？为为她来付出一个代价呢？那怎么会呢？那所以生人也好，外女也好，那这两者根本就是不应该跟她有所的一种联系。 关系，那你不应该是为他来去做吗？但你为他为他来做吗？啊，那就是你就是一个愚蒙人啊！你明知不适合，你却为他来做吗？那就是圣经所说的明知故犯啊！所以，我们作为基督徒，我们听圣经讲圣经。 甚至是分享和教导圣经，但活不出圣经，所以我们真的是要去好好的问自己，在我们的人生过程当中，是不是其实有好多的一些的事物，我们所犯过的错误，或者现在你还在犯的一些的事情，其实呢，你都知道是不合乎圣经的，其实你都知道不是上帝的旨意的，但是你现在啊，过去做了，现在你可能还继续做。 或者哦，你还持守着，还是继续做啊？有人跟你分享，有人跟你讨论，有人告知你，你还是要继续做，你就是明知故犯。那或许最大的原因就是你在信仰上，你不过是在纸上谈兵，你不能落实在你的生命里，这是神。 对你说的话，我们一起祷告。天父上帝啊，我们都知道，圣经就是我们脚前的灯，我们路上的光，都是指引我们的人生道路。所以基督徒常常都有这样的一个机会，听圣经讲圣经啊，也会分享教导圣经。所以其实对于圣经里面的教导， 上帝，你的心意，很多时候我们都知道，但是我们却发觉到，常常我们只是在知的一个层面里面，但是我们还是在当中明知故犯。祈求主帮助着我们，也我们在当中呢能够醒悟过来，不做一个愚蒙的人，要做智慧的人。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 你的参与，我的动力，请为马太牧场来祷告。欢迎转发，如果还没有订阅，请快快订阅，也作为一个支持。啊，以后啊，你都会收到这个呃通知。欢迎来鼓励鼓励啊，支持支持啊，再祝你一起学习成长。再见，上帝祝福你。